uyiga qanday bordilaringiz chaqirardi klient kelsa borardik ishlardik ularni uyiga odam qo'yadimi qana nechi pul berasizlar unga o'ttiz ming o'ziga o'ttiz ming bizlarga shunday beradimi bitta o'zing borasanmi yo biron kishi boradimi dugonang boradimi uyiga odam qo'yadimi u u familiyasi nima uni qayerga qayerga turadi bog'il shamolda turadimi eri bormi eri bor eri eri ham shu ishni qiladimi eri bilmaydi bilmaydi bolalari ham bormi uni qizi bor qachondan beri shuni uyiga borasan ancha bo'ldi ancha bo'ldi dugonalaringga ham olib borasanmi boshqa yo'lni tanlasang bo'lmaydimi nima seni majbur qildi bu ishlarga nimaga bilmaysan nimaga ha pul topish kerakku ha обязательно shuni olib sotish kerakmi hm? nima hum mana yozishni ham nimaga boshqa tana ayollar borku boshqa yo'lni tanlashga a biza shuni yo'lni qilish kerakmi a umida opa nimaga umida umidaga borganimga yo'q men unaqa qilmayman dedi nima oldiga ayta olmading shuni qo'rqdingmi nima bo'ldi nimaga nimaga qo'rqasan tashqari borayotgan joylaring bormi shuning uchun